баршаңызға қайырлы күн достар бүгін сіздермен шақ палау жасайық ең алдымен қызып тұрған майда сарымсақты қызарғанша қуырып аламыз содан үстіне сәбіз салып және ет салып жақсылап қуырамыз су құйып тұз бұрышын зирасын салып орташа отта пісіреміз ет әбден піскен соң күріш салып 15 минуттай шала пісіреміз содан осылайша лавашты төртке бөлеміз ыдысты осылай майлап аламыз лавашты осылайша орналастырамыз үстіне май жағамыз жаңағы шала піскен күрішімізді ішіне саламыз бетін лавашпен жауып бетін тағы да майлаймыз пеште 190-200 градуста 20 минут пісіреміз осымен шақ палауымыз дайын жасап көріңіздер өте дәмді шығады